हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक शॉर्टकट की जो बराबर आप यूज़ करते हैं Tally E R P nine जब खासतौर पे आप चलाते होंगे या फिर चला रहे होंगे तो आप यूज़ करते हैं वो शॉर्टकट की क्या है और वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और वो कई चीज़ों के लिए यूज़ होती है वो क्या है शॉर्टकट की आइए समझते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अगर बाउचर में जाना है तो यहाँ पे देखिए सी हाईलाइट है ए हाईलाइट है यहाँ एच हाईलाइट है तो जो हाईलाइट बटन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं जैसे हमें बाउचर में जाना है तो हमें वी प्रेस कर लेना चाहिए तो प्रेस कर लेते हैं अभी अब यहाँ पर आ गए अगर परचेज बाउचर में जाना है तो F9 प्रेस कर लेते हैं आ जाएंगे परचेज बाउचर में यहाँ पे देख सकते हैं हम परचेज बाउचर में आ गए अब यहाँ पर सप्लायर का जो इन्वॉइस नंबर है वो आपको डालना होता है यहाँ पर वो डेट आ जाती है जिस डेट पर होती है परचेजिंग यहाँ पर यहाँ पर आएगा क्रिएटर पार्टी का लेजर तो ये हो गया क्रिएटर पार्टी एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा अब यहां पर आप क्या करते हैं अगर आपको परचेज अकाउंट का लेजर नहीं बना होता ठीक है सपोज कीजिए कि परचेज अकाउंट का लेजर नहीं बना है तो यहां पर तो आपको क्रिएट दिखाई पड़ रहा है आप यहां से नेविगेशन की का प्रयोग करके क्रिएट पे जा सकते हैं लेकिन टैली ईआरपी 9 में क्या था कि शॉर्टकट की का यूज करना था तो वहां पर अल्ट के साथ सी प्रेस करना होता था तो देखिए लेजर बनाने के लिए भी अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे आप और अगर बाहर आ जाते हैं और यहां पर अब यहां पर स्टॉक आइटम की बात करनी है तो जब भी स्टॉक आइटम भी अगर आपको बनाना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए यहां पर स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा तो ये बड़ी कमाल की शॉर्टकट की है कई कामों में आप इसका यूज कर सकते हैं आई होप कि ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे इसका यूज करना है तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग